всем привет. Я надеюсь, то, что меня сейчас нормально слышно, нормально видно. Ребята, здесь достаточно специфическое помещение, поэтому я не до конца понимаю, какая будет акустика. Ребят, я волнуюсь сейчас, я просто нахожусь в Лондоне, в офисе, в офисе Rockstar North. Меня знакомый тут один написал, он тут работает. Он сказал, что встретит меня и покажет тут некоторые наработки. Вот, как вы видите, офис, судя по всему, уже неиспользуемый. То есть здесь, не знаю, либо он новый, они ремонт делают, либо они все съехали уже. Сейчас, подождите. Бил? Там аккуратно. Там еще, по-моему, жизнь кипит. Бил? А, вон. Let's go. Билл. Сейчас, ребят, подождите. Короче, я, наверное, буду первым человеком на ютубе, который действительно увидит геймплей GTA 6. Uh, help me. вот чуваке. Он разработчик Rockstar, он а геймдизайнер, а да? You, Ребят, короче, сейчас <laughs> я еще не знаю, я очень волнуюсь. Я боюсь, что нас кто-нибудь спалит, потому что... You okay? Я надеюсь, он вообще понимает, что я ему говорю. Yes. ребята. Так, сейчас как мне камеру получше а, поставить? Вот, ребят, GTA 6. Реальная GTA 6. Мы видим. А, так, окей, окей. Как мне камеру? Я не знаю, как видно, ребят. Вот, смотрите. Полиция Vice City. City of Vice Police. И Свай Сити. И Свай Сити. fucking Miami Bash. Вот, смотрите. Miami Bash. Это Maps. Реально Майами, ребята. This is Maps and the... Вот, вот. Видите, Vice City как бы стандартно, но тут еще пригород такой есть. Я Бруклин Я хожу, что э, графика потрясающая. Я не знаю просто, как картинки передает. Смотрите, какие uh, отражения. Uh, new model creative Uh, uh Show the... width of person. Uh, э, um,